你能懂吗？还有，有一个，有一个毛是被剃掉的，你知道？直接把这个放上去。那钱要怎么？钱要放什么？哎，这没有办法吃不行嘞。 你你想吃猫肉泥啊？哇，差点把那个弄掉了。蹭泥蹭 后面有一只，后面还有一只。想要偷袭。